परिवर्तन के बारे में समझाए थे बट परिभाषा नहीं लिखवाए थे इसका डिफाइन नहीं किए थे साथ ही पिछले वीडियोज में आप जाने होंगे प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं वो सब साथ ही पारभाषी पारदर्शक छाया ये सब से आप लोग परिचित हो जाएंगे तो आज हम प्रकाश का प्रवर्तन का को भी डिफाइन कर दे रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन पिछले वीडियो में बता दिए थे क्या होता है इसका यही होता है प्रकाश का प्रवर्तन कि जब किसी सतह पर पड़ती है और अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है और यही कारण है कि हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं अपनी आँखों द्वारा तो इसके लिए लिख देते हैं जब जब प्रकाश की किरण किरण किसी चिकने या सतह चिकने सतह पर पड़ती है है तो प्रकाश तो प्रकाश अपने ही अपने ही माध्यम में माध्यम में लौट जाती है लौट जाती है प्रकाश के प्रकाश के लौटने के लौटने के इसी घटना को इसी घटना को घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है कहा जाता है प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है दो तरीके से होता है एक चिकने सतह यहाँ बात हम किए हैं और एक और सतह होता है जो खुरदरा हो तो या फिर चिकना नहीं हो तो वहाँ भी प्रकाश का परिवर्तन होता है तो प्रवर्तन इस तरह से दो तरह से हो जाता है जैसे चिकने सतह पे होगा तो उसको बोला जाता है नियमित परावर्तन और अगर खुरदारा पे पड़ता है तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन यानी चिकना सतह पर नहीं पड़ता है तो। और जिस सतह पर जब प्रकाश पड़ती है और परावर्तित होती है तो उस सतह को परावर्तक सतह बोला जाता है इसको भी लिख दे रहे हैं इसी में प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन परावर्तन जिस सतह से जिस सतह से होती है उसे परावर्तक सतह परावर्तक सतह जाता है इसको फिगर इस तरह से ड्रा कर सकते हैं कोई भी एक इस चिकना सतह है प्रकाश इस तरह से आई सीधे प्रकाश की किरण तो इस चिकने सतह पर पड़ने के बाद इस ओर परावर्तित हो जाती है प्रकाश का प्रवर्तन जो भी होता है 90 डिग्री के एंगल पे होती है नियमित प्रवर्तन प्रवर्तन को हम दो पार्ट में बांटते हैं दो तरीके से बताएं उस सतह पर डिपेंड करता है कि किस सतह पर पड़ रहा है अगर चिकने पर पड़ेगा तो नियमित परिवर्तन और खुरदारे पे पड़ता है तो अनियमित परिवर्तन यानी रुखड़ी सतह पर जब पड़ती है तो प्रकाश का अनियमित परिवर्तन होता है यानी कोई एक डायरेक्शन में फिक्स नहीं होता चलिए उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं लिख ही देते हैं पहला है प्रकाश का नियमित प्रवर्तन प्रकाश का का नियमित नियमित प्रवर्तन regular regular reflection of light light चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश किडनी की किडनी किसी चिकन सतह पर पड़ती है तो इस स्थिति में इस स्थिति में होने वाली प्रकाश के परावर्तन को प्रकाश के परावर्तन को को नियमित परावर्तन नियमित परावर्तन कहा जाता है कहा जाता है जैसे ये कोई सतह है चिकना सतह है तो इस पर जब प्रकाश पड़ेगी इस तरह से सॉरी सीधा आएगी इस तरह से पड़ेगी अरे तो इस तरह से परावर्तित हो जाएगी जब भी परावर्तन होगा किरण तो 90 डिग्री के एंगल पे होगा इस सतह को ही प्रावर्तक सतह बोला जाता है ये आपका प्रावर्तक सतह होगा प्रावर्तक प्रवर्तक प्रवर्तक सतह इसमें अगर बात करें तो ये प्रावर्तक सतह होगा प्रावर्तक सतह यहाँ जो डिपेंड किए थे प्रावर्तक सतह अनियमित प्रावर्तन को लिख देते हैं अनियमित प्रावर्तन प्रावर्तन इसमें क्या होता है कि जब जब ये रुखरी सतह पर पड़ती है प्रकाश तो एक कोई एक फिक्स डायरेक्शन में ये नहीं जाती है बल्कि दूसरे डायरेक्शन में भी चला जाता है जैसे इससे जितना भी प्रकाश प्रावर्तित होगा तो इस तरह से ही परावर्तित होगा इसी डायरेक्शन में प्रावर्तित होगा नाइन्टी डिग्री लेकिन खुरदर में रुखड़ी में क्या होता है उसके लिए देखिए यहाँ लिखा देते हैं irregular irregular reflection चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं जब प्रकाश की किरणें की किरणें किसी किसी रुखड़ी रुखड़ी या खुरदरे खुरदरे रफ जिसको बोला जाता है सतह पर पड़ती है सतह पर तड़पती तो है है तो प्रकाश तो प्रकाश किसी ये दिशाओं में नियमित रूप से रूप से परावर्तित यानी लौटना मतलब लौटना परावर्तित नहीं होती है नहीं होती है तो प्रकाश के ऐसे प्रावर्तन को ऐसे प्रावर्तन परावर्तन प्रवर्तन को अनियमित प्रावर्तन अनियमित प्रवर्तन कहा जाता है या कहते हैं कहा जाता है इसका फिगर कुछ यूं होगा इस तरह से होगा जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सॉरी खुरदारा होगा ना खुरदारा इस इस तरह से है तो जो भी इस तरह से प्रकाश आएगा तो कुछ पूरा लौटाता भी नहीं है और कुछ को भी कर लेता है तो इस तरह से आएगा और इस तरह से चला जाएगा इसमें भी नाइन्टी डिग्री का होता है बट कुछ इसमें क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में जैसे फिर आएगा रे जैसे मान लेते हैं कि ई रे आया तो हो सकता है ई इधर जाएगा कोई जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में इस इस तरह से हुआ तो इस डायरेक्शन में हाँ ए होगा कि 90 डिग्री से हो रहा है ए भी जा रहा है तो 90 डिग्री से जा रहा है बट कोई डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं रहता आ रहा है एक ही ओर से बट एक डायरेक्शन में इसका परावर्तन नहीं हो रहा प्रकाश तो ऐसा को बोला जाता है कि अनियमित परावर्तन हो रहा है जैसे यहाँ पे एक प्रकाश पड़ा यहाँ पे पड़ेगा तो ये इस तरह से लौटा रहा है मान लीजिए सपोज एक और यहाँ अगर जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में भी लौटा तो यही बोला गया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरे या रुखरे सतह पर पड़ता है तो प्रकाश किसी एक दिशा में नियमित रूप से नहीं मतलब परावर्तित अलग अलग डायरेक्शन में वो परावर्तित कर देगा और अपने ही माध्यम में लौटेगा ऐसा नहीं कि दूसरे माध्यम में लेकिन डायरेक्शन अलग होता है दिशा अलग दिशा में प्रवर्तित हो रहा आ रहा है दोनों एक ही दिशा से बट प्रवर्तित अलग अलग दिशा में हो जा रहा है यानी कोई एक नियमित दिशा नहीं है नियमित रूप से प्रवर्तित और इसमें एक बात और है कि पूरा प्रकाश में रिटर्न नहीं होता बल्कि कुछ अवशोषित भी हो जाता है तो इसलिए इस प्रावर्तन को प्रकाश के प्रवर्तन को अनियमित प्रावर्तन कहा जाता है अगर बात को अच्छे से समझना है तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी आप लोग समझ सकते हैं धीरे धीरे और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना इसका चलिए इधर से मिटाते चलते हैं स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे अब बात करते हैं